जुम्बा डांस सबसे बेस्ट वर्कआउट है जुम्बा डांस करने से कई सारे लाभ होते हैं सबसे ज़्यादा लोग जिम में वर्कआउट और टीम में बिताते हैं लेकिन इनके साथ यदि आप जुम्बा करते हैं तो आपकी सेहत को काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं जुम्बा करने से आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है साथ ही आपकी बॉडी भी फिट रहती है बता दें इस वर्कआउट में salsa belly dance hip hop और सांबा डांस के मूव्स शामिल होते हैं ये वर्कआउट बहुत ही आसान है और जिम की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है फिट रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप आत्मनिर्भर बनते हैं और कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं जुम्बा डांस एक किस्म का एरोबिक्स डांस है ये साउथ अफ्रीकी धुन पर बना है जो आपको फिट रहने में मदद करता है इसका नाम सुनने में जितना कठिन है उतना ही ये करने में सरल है आपको बता दें ये डांस अगर अच्छी तरह से किया जाए तो ये एक घंटे में 400 से 600 कैलोरीज तक बर्न करता है इससे पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है जुम्बा डांस से आपके शरीर को संतुलित कॉन्फिडेंस और फ्लेक्सिबल बनाता है डांस आपके शरीर के हर एक हिस्से के सॉफ्ट मूवमेंट में आपकी मदद करता है और आपके कंधे हृदय और कूल्हों को दुरुस्त रखता है ये डांस आपकी सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है जुम्बा वर्कआउट के दौरान आप फास्ट पेस्ड म्यूज़िक पर